Thank you. Okay, so firstly, uh, apologies to all of you because I think with me on the stage, your reach would have fallen to half, <laughs> right? So um, I was just having a chat with each one of them uh, to understand uh, how their lives are and how they deal with uh, the vagaries of the business and how they're dealing with creating content and how, do, how they end up creating the entire content piece right? So before we get to the content side, let's first start with what an ad maker looks at this entire piece and how um, you know uh, ad making has changed over the last three four uh, years. Um, I think one of the first things that uh, any ad maker, firstly, one big truth bomb that I want to put it out there. I don't think brands are doing it right when it comes to influencer marketing. So death knell, let's, let's start there. Well, <laughs> the second thing is, um, when the agency comes to brands and says, let's look for an influencer who does ABC, listen to them. Because in the back end, what we have done is we figured out which voice works for the brand and which voice works for the product. Because what we do at our end is figure out whether the influencer fits in the category of, let's say, a lab rat, wherein, no offense meant, a lab rat wherein they are trying stuff out. And the experience of them trying stuff out actually means something to the audience or an expert who's tried stuff out and has an expert opinion on, on it, or an evangelist who's somewhere in the middle, but is giving you a lifestyle sort of an uh, opinion about it. So we've done that due diligence. So listen to us before you want to make it an ad. So yeah. Thank you. So with that, I'll, I'll start with Viraj, right? Um, what is it like being an influencer? What are the insecurities that you face? How do you go about um, your uh, life? How has the recognition changed your life? It is just normal. Like I think it's hyped very much like हमारे घर पे अभी भी इज्जत नहीं है हमारे सोसाइटी में हमारे एरिया में इट्स जस्ट नॉर्मल कि अरे हाँ कुछ कर रहा है करने दो अभी तो रास्ते पे वीडियो भी बनाते ना for example if I make videos everywhere where I go so if I make videos on my locality area they don't give a they don't give a damn about it like हाँ कर रहा है कुछ करने दो उसको but the thing is this, this responsibility the society has given into us. We are living our life and the thing is we started as a passion and still as passion for us. ऐसा नहीं कि अरे आज तीन बनाना ही पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगा YouTube तो डालना ही पड़ेगा प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है because the thing is people have expectations on us we feel it's a responsibility but I've as of now abhi bhi I have still make like I made it possible ऐसे कि it is my passion and I will continue as a passion only I don't want to take stress on me कि अरे भराना पड़ेगा टेंशन होएगा एंगेजमेंट चला जाएगा रेलिवेंट रहना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है like for me as of I don't know about you guys but for me it is the same thing and it will be the same thing how people like it and that's how I have notice that that's how audience connect to us because हम लोग बहुत नेचुरल रखते हैं जितने भी लोग इंटरनेट पे काम करते हैं whatever we do it it is all our natural things like this is why also what you said sir it is great because we have we have build an audience for our self and when a brand comes to us giving their expertise और for our audience I feel like कि अरे पर ये लोग को जमेगा ही नहीं like they don't know only what is what are like, what they are talking what you guys are talking to like there are jargons there are logo लगा दो और ये सब कर दो <laughs> ये सेंस ही नहीं बनता बिकॉज वो लोग जैसे वो लोग कुछ देखते हैं ना वो लोग ये तो ऐड बना दिया तो ऐसे भी वो लोग टीवी पे देखते हैं तो ये क्यों देखे हम लोग they come to us for the past times they come to us के टाइम पास करना चलो इंस्टाग्राम पे रील देख लेंगे तो उसमें वो लोग ऐड दिखाएंगे तो वो लोग को लगता है कि अरे तो ऐड ही बना रहा था फिर क्यों देखे तो they go to some other creator that's what I feel It's a very important point that you touched upon as uh, the difference between an ad yeah. and an influencer post, right? So I'm sure that each one of you would have had different experiences and you, each one of you would have had your own learning curve in terms of how do you handle those uh, issues. Simon, I'll come to you and ask, uh, how do you deal with something like this? Because the space in which you operate in, uh, there's a whole lot of expectation when it, when it comes to brands, uh, you know, giving you a, give, using you for a certain uh, pattern in terms of how they would want the post to be. Right. Um, good afternoon, everyone. So, you know, uh, like we were discussing outside, I feel like I am so tired of explaining this time and time again to brands and agencies that do you want me, as we discussed, to be your model? or do you want me to be the creator that I am and create content for my followers? First, decide that. If you want me to just be a model and you want to boost this ad on YouTube and you don't care about what kind of engagement I'm going to give you, cool. Give me this hardcore script with wear these clothes, sneeze like this, breathe like this, okay. But when you want to reach my audience and want my engagement, then you have to let me do it my way. No one knows my audience like I do or for everyone sitting here, no one, I mean, we know our audience best. So if you're working with a creator, learn how to trust the creator, or then decide that this is an ad, we don't care about the engagement, we want to boost this, it's different. And then later, don't come to us crying about why our engagement is so low. Because it's going to be, it's not going to do well. Right. And that's the truth. So Thanks. yeah. Shlok, I'll come to you because you handle an entirely different category, right? And uh, And for the category that you handle, uh, obviously the vagaries are different, expectations are different. So how do you deal with something like this? I deal with it quite simply. Um, I think um, I don't look at uh, the brands and the influencers कि हम ऐसे अलग अलग बोर्ड में बैठे हैं मैं देखता हूँ कि like there is no versus influencers versus brands ऐसा टाइप और influencers versus audience I think Um, जो ब्रांड भी है essentially what he is trying to do is serve the audience they are trying to do it in different way वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सर्विस बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट एट दी एंड वो ऑडियंस का ही फ़ायदा करना चाह रहे हैं और अगर कुछ ऐसे ब्रांड मेरे को ऐसा फील होता है कि हमारी अलाइनमेंट नहीं है या ऑडियंस का फ़ायदा नहीं करना चाह रहे तो हम उनके साथ काम ही नहीं करते very simply but as a creator what we try to do is we try to serve the audience best और जब उस सर्विंग के अंदर we can include a brand and increase that value तो हम कर देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दो एग्जांपल्स अपने एंड से दूंगा कि दिस लॉट ऑफ टाइम्स जब हम स्पॉन्सर्ड uh, वीडियोस बनाते हैं and people look forward to sponsored videos लोगों को मन करता है वो स्पॉन्सर्ड वीडियोस देखने का एंड आई डोंट नो मतलब ऐसा बहुत कम uh, लोगों के साथ मैंने नोटिस करा तो let's take something for example जैसे we make a video about कि स्मार्टफोन्स कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फैक्ट्री के अंदर वो ऑडियंस कभी खुद से नहीं देख पाएगी और वो ब्रांड कभी अपने तरफ से अगर बनाएगा तो इतनी अच्छी वीडियो परफॉर्म नहीं करेगी तो when we execute that concept तो ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है देखने में एंड ब्रांड का प्रोडक्ट भी अच्छे से प्रमोट होता है and at the end brand का भी फ़ायदा होता है हमारा भी फ़ायदा होता है क्योंकि हम ऑडियंस को सर्व कर पाते हैं और ऑडियंस का फ़ायदा होता है तो आई थिंक मैं वो ट्राइंगल वाला डायनेमिक देखने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे हम ऑडियंस को बेटर सर्व कर पाएँ बिकॉज ऑफ द ब्रांड कभी कभार जैसे मल्टीपल फोन्स का अगर गिव अवे कर रहे हैं या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक हो जाती हैं जैसे यूएस में जाके लेट से हमने पूरे आ, एक व्लॉग बना दिया कैमरे के फ़ोन से या फिर लॉन्च के पहले हमने स्मार्टफोन सिखा दिए या कभी कभार ऐसा होता है जैसे ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे डील्स आती हैं हम सारी तो उस पर हम एक हफ्ते पहले सारी डील्स ये सब बताते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ऑडियंस को वैल्यू मिल जाती है and I think what I try to do and uh, what as a brand we try to do is हम समझने की कोशिश करते हैं where the brand is coming from क्योंकि we have been on the other side as well हमने भी प्रोडक्ट्स क्रिएट करे और हमने भी थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई है एंड वी रियलाइज की आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग जब मैच हो जाती है देन right. uh, वो अच्छा क्रिएट uh, होता है product and at the end मेरे हिसाब से when you are working with influencers it's not just like you said it's not like working with models it's ऐसा है कि um, it has to be a collaborative effort कि जो uh, because at the end the brand and the influencer are working together so I feel when it is a collaboration between the influencer and the brand and they both understand कि कैसे एक influencer काम करता है कैसे एक brand काम करता है एंड आई थिंक उसमें जो बीच में मीडिएटर है uh, उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है but I think that Works really well and that's what we try to do at the end I just see us and the brands in the same boat और हम ऑडियंस को सर्व कर रहे हैं तो that has work amazingly well Yeah, it's a very interesting uh, take, it's an interesting perspective that you bring about. I think, thank you for that. Snail, so a lot of people who are in this room today, right, um, would also like to understand because a whole lot of us sitting on the other side are sitting on the side where you were before, right? You were on the corporate side and then you became an influencer, right? How has life changed for you and what does it take for, say, some of us to cross this side? Well, if I can, anybody can. Uh, that's what I would uh, like to say. और कॉपरेट साइड में मैं ज़रूर थी लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि I mean media and entertainment so inherently एक uh, आपको आउटलेट मिलता है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का तो जब वो आ, मेरी टीम वालों ने ही कहा कि आप इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन जाते हो आप क्यों नहीं एक वीडियो बनाते हो ट्राई करो ट्राई करो I thought it is a it is a dream you know pipe dream की ये क्या है मेरे से क्या you know I am I was thirty six at that time mother of a child नौकरी संभालनी है घर संभालना है उसके बीच में मैं एक वीडियो भी बना डालूँ what are you talking about but then the way it was received and within like six months I had only 15,000 followers but they were my people they were there to watch कि ये आंटी क्या कर रही है मैंने एक परसोना पकड़ा डीसी आंटी का और उसी पे मैं लगी हुई थी till the pandemic hit and that one teacher video went viral तब जाके influencer शब्द जो है वो मेरे साथ जुड़ गया उससे पहले I was just doing it for fun और uh, शायद अच्छी बात ये थी कि मज़े के लिए आप करते हो कोई भी चीज़ तो वो बहुत ऑर्गेनिक होती है आप ऑथेंटिक रहते हो लोग हंसते भी हैं और वो स्नैकेबल कंटेंट होता है कि अच्छा आए दो मिनट देखे मूव ऑन करके पर वो जब ब्रांड एसोसिएशन होने लगता है ना तो बड़ा प्रेशर आता है एक तो लिखना उस चीज़ को I don't put too much mind to it कोई आइडिया आया तो लिख लिया और फिर उसको बना लिया पर अभी ब्रांड को इनकॉपरेट करते हुए एक आइडिया लिखना फिर इंश्योर करना कि यार ये पॉइंट भी बोलना है ये पॉइंट भी बोलना है और ये फ़ायदा भी बताना है ये नुकसान नहीं मेंशन करना है तो बड़ा टैक्सिंग हो जाता है तो मैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन करती हूँ आखिरी मिनट तक एजेंसीज को तंग करती हूँ कि हाँ अभी नहीं आया आइडिया अभी नहीं आया आइडिया <laughs> फिर अल्टीमेटली करते हैं फिर होता है पर मुझे ऐसा लगता है this brand association with influencers is a unique revenue model Uh, earlier when I was doing this for fun, people are watching and saying, hey, I like you. उस सब से मेरे घर में कुछ नहीं आ रहा था I was still waking up at seven o'clock going to nine o'clock shift and shooting the entire day then coming back और फिर हिम्मत जुटा के कुछ वीडियो बना के तो ये रेवेन्यू मॉडल बहुत अच्छा प्लेस हो गया है तो ब्रांड्स के आने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है and I think all of you agree कि पैसा आने का <laughs> तो uh, तो इस एफर्ट भी ज़्यादा मांगते हैं और मेरे साथ लिमिटेशन ये है क्योंकि मैं एक सर्टेन एज ग्रुप की महिला हूँ और मेरा परसोना एक डिफरेंट है जिसको मैं प्रमोट करती हूँ तो मेरे ब्रांड्स लिमिटेड हो जाते हैं और उस चीज़ का गम भी है और खुशी भी है कि यार अच्छा है बेकार की चीज़ें are not promoted so that's how I Awesome. So there are uh, two, I, should I say, ancillary questions to it. One is that there is also this entire thing about shelf life of an influencer. There are influencers coming up every single day. There are new bunch of people creating new content, getting you know a lot of followers and stuff like that. Arushi, we'll start with you and then go to Nishant. How do you handle this entire thing about uh, the insecurity of being an influencer and the fact that there's so many people coming in and stuff like that? I believe one thing in life कि जो आपका है ना वो आपके पास ही रहता है टू बी honest and I mean at the first place I never wanted to be an influencer to be honest मैंने एक रियलिटी शो किया और उससे मुझे इन्फ्लुएंस मतलब फॉलोअर्स मिले and I ended up being in this side this side and obviously insta का जो एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम का वो तो आप नहीं हैंडल कर सकते you you you really don't don't have to like worry about और कितने लोग आ रहे हैं just put in your efforts and like do what you like doing because I have been in that cy- that cycle where I was thinking कि what is not working for me you know constant thought and I was discussing with them all as well that ये literally मेरी therapy का एक topic था where I was discussing with my therapist and I mean it, it had got to me to the, this extent but now what I feel and what I do is that I just put up what I want to put up अब जिनको रिलेट करेगा वो करेगा अब मैं किसी को ज़बरदस्ती रिलेट करने के लिए नहीं बोल सकती तो that's how I take it like I I don't really care about कितने बाकी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं क्योंकि it it is out there with everyone everyone has a phone and everyone can become an influencer सब क्रिएटिव हैं so you can't really like think about की यू नो कैसे चलेगा और लोग आ रहे हैं I have a point of view on this this panic conversation uh, about influencers sort of losing their following as they're growing older. I feel like that comes in only when you're thinking of influencers as a means to sell. But I don't think any, of course it, it gives people revenue, but then I don't think anyone who's an authentic influencer looks as, at themselves as someone who will sell. So as they are growing older, their audience is growing older, their audience is also, uh, you know, creating different life experiences. So there's loyalty, there's faith when it comes to that. Right. If there is a brand that has run out of the influencer's ambit, there's a new brand that will come in and which will make place for that. I mean, there, there, there is stuff that as advertisers, we sell to 80 years old, 80 year olds and 100 year olds. So I don't think there will be a time where you as an influencer will be out of running unless you're thinking yourse- of yourself only as a channel to sell. Right. Can I add Yeah, yeah, something? sure. I I take it as अब मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं अरे इतने सारे influencers आ रहे हैं what are you doing what are you doing up your game um, तो वो up your game बहुत challenging होता है वो तो नहीं हो सकता भाई मेरे को इतने आता है अब I can't start doing things which others are doing तो मेरे को जो मेरा ऑथेंटिक है मुझे वो करना है और दूसरी बात कि सड़क पे बहुत सारी गाड़ियाँ होती है ट्रैफिक होता है जिसका मतलब ये थोड़ी हम घर से निकलना बंद कर दें तो हमको तो जाने हैं ना अपने डेस्टिनेशन पे तो that's how I perceive nice Nishant, coming to you. So the thing is that uh, when there is so many influencer coming, obviously there is, when we sit on the brand side, right? So there's this thing saying constantly कि um, यार ये बहुत महंगा है Uh, there's too much price that an influencer is quoting. Can you do something about it? Can you reduce the cost? Can you do it? But I also know that there is all, there's the other side of the story, right? So why don't you share your side of the story in terms of what happens when you actually say that this is the point below which I, I won't do this thing. So if if a brand is saying कि यार अ, हमारे पास तो इतना ही बजट है और इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते महंगा है तो हम भी बोल देते हैं आपके बारे में दो ही चीज़ बताएंगे फिर पूरी चार नहीं बताएंगे तो या तो ये कर लो या पूरे पैसे दे दो और थैंक यू इतनी देर से पता तुम सबको देख के मुझे कैसा लग रहा था क्योंकि मैं तो कॉपरेट शोज करता हूँ तो जहाँ पे ना लोग ऑफ साइड पे बुला लेते हैं और सुबह से पावर पॉइंट दिखा दिखा के बिठा रखा होता है शाम को हमको आठ बजे स्टेज पे चढ़ाते हैं और सब ऐसे बैठे होते हैं हंसा के दिखा थोड़ा सा हाँ चिल हाँ और दूसरा मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो हमें तो सिर्फ टिकट बेचने के लिए करना होता है कि इंस्टाग्राम से भी टिकट बेचनी है यूट्यूब से भी टिकट बेचनी है फेसबुक से टिकट बेचनी है तो हमें तो इसलिए वीडियो डालने होते थे हमें पता नहीं था किसी दिन एक ने बोला कि ये टीवी बेच दो मैं ठीक है फिर किसी ने बोला ये वेब सीरीज़ भी देखने को बोल दो मैं ठीक है फिर किसी ने बोला यहाँ से गाना सुनने को बोल दो लोगों को तो हमें तब पता चला कि अच्छा मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ मैं तो कॉमेडी कर रहा था उससे तो धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे हो गया कि अच्छा यहाँ से भी पैसा आएगा so now I look at every deal is अच्छा इससे घर की ई e निकल जाएगी <laughs> इससे ये हो जाएगा तो ऐसे कर करके and if it's the product और द ब्रांड इज सच कि आपको पसंद आ रहा है अंदर से राइट right. तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे कि यार जो बात कर रहा बंदा जो कॉल कर रहा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है है ना ब्रांड कोई भी हो कुछ भी हो जो बंदा वहाँ से कॉल करता है ना उसका व्यवहार कैसा है वो सबसे मेन है वो अगर वो इंसान की बातचीत आपको पसंद आ गई वो समझ में आ गया तो आप बोलते ठीक है यार व्यवहार में होता ना कि आपके लिए इतना कर रहा हूँ मार्केट में पता कर लो कहीं और आपके लिए हाँ वो तो वो वो उतना चलता है वो कभी कभी कर देते हैं I think when you really want to work with a particular brand, you will right. do whatever you want to do to you know to be associated with, to, with the brand because you feel like ये brand आते रहेगा बात बात पे then we lower our cost. Right. But हमको पता है कि इससे और जो भी कभी कभी क्या होता है मालूम है I have this thing that कि यहाँ पे सब brands और agencies वाले ही है ना तो बताना चाहता हूँ मैं कि अगर कल है ना रक्षाबंधन तो आज मत लेके आओ कि कल है आज चाहिए then the rate will go मतलब एक करोड़ रुपया देन दे से फिर लोग फीडबैक में अरे कल रक्षाबंधन है ना फीडबैक परसों देंगे बोले we are already about timelines and ये सब ये सब तो मेरा गलती थोड़ी था you come to us seven days ago you come to us like एक महीने पहले तो हम लोग क्या प्रॉपरली फीडबैक करेंगे बैठ के आराम से एक मैं ऑफिस आएगा बैठने ऐसा बैठ कर हाँ बताओ क्या चलना अच्छा भाई बहन का फिर त्यौहार आता अच्छा वेरी गुड वेरी गुड ऐसे सब बैठ के करेंगे पर कल है अर्जेंटली नीडेड अरे इतना कैसा कम होगा आधा टाइम तो वो नेगोशिएशन में तो रहता भाव तो करते ना थोड़ा कम कर देना वो देखना कितने में कर रहा है तुम कितने में कर रहे हो पर मेरा रेट यही है तो प्लीज ये एजेंसी जितने भी ना and I want to really plug in please एक एक ब्रांड है Zomato I don't I I always shout give shout to Zomato वो लोग क्या करते हैं मैं बोला के बोलते बना लो वीडियो जो करना कर लो कभी या तो कैप्शन में डाल दो या तो स्टोरी पे डाल दो ऐसे बोलो कि अरे जोमेटो बस कहता हूँ and this is what we like कि किसी को समझा ही नहीं बिकॉज आर ऑडियंस झट से पकड़ लेते लोग ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे ना वो लोग कब हाँ। देख रहे सब लोग को देख रहे सो दे नो कि एड है ये नहीं और ऊपर से आजकल वो एस की गाइडलाइंस भी है कि पेड पार्टनरशिप तो सीधा स्क्रॉल करना पड़ता है वो लोग को हाँ। ये तो ब्रांड ये एड ही रहेगा कुछ नहीं आफ्टर पॉइंट बोलेगा अरे ये ले लो वाओ <laughs> तो ये तो ना you have to make it comment section में एक कमेंट तो होगा भाई कितना मिला इसका हाँ at least so I feel whenever I make content it it always has to be कि अगर ये ब्रांड नहीं आता तो भी क्या मैं वीडियो रिलीज करता कि नहीं करता इफ अगर आंसर होता है कि हाँ मैं कर लेता then I put the brand inside else I say कि नहीं होगा या तो फिर पैसे बढ़ा दो अगर जनरली चेक कि अगर ये है और ये डालना है स्क्रिप्ट भी वही देंगे ऑडियंस भी वही डिसाइड करेंगे टाइमलाइन भी वही देंगे तो फिर मैं अपने हिसाब से रेट दे देता हूँ कि ये रेट होगा बिकॉज इसमें मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है because my I I cater to Gujarati mainly right. और वो लोग बहुत स्मार्ट है इन जनरल वो लोग कह रहे हैं यार हाँ, तो पैसा बढ़ेगा ना मजा आएगा ना ऐसा करके मतलब तो फिर they they scroll away and I tell you Instagram पे retention rate is a second if you can't interact with your audience in a second no they scroll you away there are so many influencers they will like यार अटैक बन रहा है ना उसका देख लूंगा तो मेरा तो पैसा गया ना right <laughs> uh, <laughs> I've genuinely started asking clients this piece that you're asking us to make would you watch it if you weren't forced? Would you watch it? As a consumer, would you watch it? 100% of the times, they are zipped. Because they think that an ad is equal to an influencer's content. And that's one of the biggest policies out there. And that's also, mera ye you directly, I, like whenever there's a brand, I directly talk to the brand sometimes. Because क्या होता है कि एक ब्रांड एजेंसी हायर करता है एजेंसी से आता है तो फिर वो लोग ना मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं कह रहे चाहिए फिर कभी कभी एजेंसीज हाइप कर लेते हैं अरे ब्रांड को पसंद ही नहीं आएगा पर तुमने भेजा ही नहीं है without telling the brand they have made this misconception कि अरे ब्रांड इज दिस पर brand is very chill so I also feel that that should be a good communication gap no You ना अच्छा भी होना चाहिए कि हाँ ये क्या बोलते क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन राइट सॉरी अगर बुरा लगा तो मेरा अंदर का वो क्या जाने दो. No, no, that's the idea. I think that's the idea. Okay, so the other thing is that uh, we discussed this, um, this thing. Uh, is there a line where you, which, which you draw and say, Ki, these are the things that I would not do? Are there any guidelines that you laid for yourself or any brands or categories? I'll not say brands, sorry, that's a wrong word to use here. Now, is there any categories that you would say, I would not like to do this? Or beyond this, it's going to affect my genuine followers, so I wouldn't want to broach on this? हाँ मैंने ज़्यादातर तो ब्रांड को मना किया नहीं क्योंकि <laughs> पैसा हाँ पर <laughs> पर <laughs> पर अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि मैं चौदह महीने पहले वेजिटेरियन हो गया था पर उससे पहले मेरे फ्लूड फूड ब्लॉग्स है जिसमें मटन वटन चार मस्त एकदम पर अभी मेरे पास फिर एक नॉनवेज उसके लिए ब्रांड डील आया था right. अभी तो मैं ऐसे दिखने में मतलब मैं सबको बता रहा हूँ कि I am like publicly vegetarian how can I sell chicken अभी थोड़ा तो so that's what I said कि ये अभी नहीं so that's the only point वरना तो the things which I don't personally use so I don't want कि ये लोग भी इसको मैं क्यों प्रमोट करूं because like we build a community we build our own niche we it's like we are like a family member to them now they watches us every day in their life like it starts from our stories and videos and it ends also on our stories and videos so whenever they come to know कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है विराट बेचेगा तो वो I try to avoid this because I, it doesn't fall into my like right now I'm into spree of gaining my weight randomly so I'll promote food brands but sometimes if I'm not I'm c- like if I would say कि अभी आज से वर्कआउट ही करना है तो आई वोंट प्रमोट कि तुम पिज्जा खाओ मैं तो वर्कआउट कर लूँ Right. वो मैं नहीं करता Arushi, what about you? So uh, there are certain brands, as in like, कुछ टाइम पहले मुझे सिगरेट्स का आया था I said no to them because I personally don't smoke and I would not want to promote smoking and मैं ना uh, हिमाचल के एक बहुत छोटे से शहर सोलन से हूँ तो वहाँ पर I have looked out at certain people you know like उस टाइम इंस्टाग्राम इतना नहीं होता था बट यूट्यूब या सेलिब्रिटीज़ तो जो हम छोटे शहर के लोग होते हैं ना we really look up to certain people So I be very conscious of कि कोई मैं कुछ ऐसा ना डाल दूँ जो गलत इन्फ्लुएंस कर दे अब सही गलत सबका अपना अपना डिपेंड करता है बट जो मुझे गलत लगता है I personally don't put it up Right. That's the fine line for me. Right. And obviously money. So If you pay me less, I won't do it. <laughs> Right. So when you were talking something interesting, because as a mom influencer, there's a whole lot of demand that you, you that you'd probably get, and both of you actually, right, uh, of getting your, s- uh, you know, getting your family also inside. So does that bother you? Is there a point where you say, okay, only these categories or these kind of products that I would like my uh, children or my immediate family members also to be coming in? So you know what, when I started, I was also a very new mother. My son was five days old. Um, in fact, it is postpartum depression that actually, I was a full-time fashion designer running a very successful label, selling globally. And then my son was born and, you know, my dog passed away in the same week and there was just trauma in my brain. And my easiest way to kind of um, vent was through this platform called Instagram. And I just started like literally sharing my deepest, darkest thoughts. And I started getting an audience who started resonating with it and saying, I felt this too, I did this too, I did that. So that's how it started. Now, um, will I still talk about random products when it comes to me, which I may or may not use? Yes, the truth is yes, with the hashtag ad. But when it comes to my kids, I never, till date, have worked with a single brand in the food space or the skincare space for children that I have not tried and tested on my children first. Because that is a moral responsibility. I am super mindful about the food my kids eat, uh, about what goes on their skin. So I feel like it's just going to be really bad karma to tell people to use something that I'm not using on my kids. So that's where I draw the line. And of course, money. Um, if you're not going to pay me and if you don't know my worth, then peace. Right. <laughs> Yeah. So in my case, my son has uh, rarely featured on my Instagram page. Uh, the teacher video that I made, the good morning Miss, the cute voice was his. तो टीचर वीडियोस में उसका बैकग्राउंड में आवाज़ मुझे चाहिए था तो उसके लिए ब्राइडिंग करके because he is eleven years old so he is not a baby तो वो फ्री में कुछ नहीं करता है अभी तो उतने भर के लिए मुझे मतलब I have to become the agency and I have to convince him कर लो यार एक बार के लिए कर लो तो um, तो वो बड़ा क्लियर है like there was an education brand की फ्लिंटो बॉक्स तो घर पे किट आती है आप बच्चों को पढ़ा सकते हो but it was for preschoolers my son is uh, already 11. So I told them I cannot use him. Right. So that's where I told them clearly I look like a fool कि अपने 11 साल के बच्चे को ये क्या ABCD सिखा रही है तो तो वो बहुत ही क्लियर है right. बट हाँ कुछ उससे रिलेटेड 11 साल के बच्चे से रिलेटेड टॉयज है लेगोज है समथिंग है then it's up to him if he gets convinced he can become a part of that video Otherwise it's I am I am very selfish I want to be seen myself वैसे ही बाहर इतने इन्फ्लुएंसर है घर में एक कंपटीशन क्यों रखने का I just have to add to that. I'm now speaking on behalf of every single creator who is a parent. Our children are not trained monkeys who are going to cough according to your script and sneeze according to your script. It's not possible. So whenever you are coming with a baby product and you want to incorporate our children in it, our children deserve their fair share of pay too, which luckily brands now pay us, thank God for that. And most importantly, you have to understand that please only allow somebody who's a parent from your team to converse with us. Because when a 23-year-old boy tells me that what is this, yeah, ye reshoot karna padega, isne aise I'm like, bro, first, go hang out with a three-year-old child, then come to me and tell me, then you'll at least understand what a three-year-old is capable of. Because they want three-year-olds to give dialogues. And I'm like, it's not happening. So we have to keep it real and uh, treat children the way children are meant to be treated. Right. Also, every kid is different. Uh, like, I am an outgoing personality. I can make friends easily. My son is shy. He doesn't want to oh. say lines on the camera. So, if uh, child product you want me to perform in it, then might as well get an actor. क्योंकि नहीं हमारे बच्चे से तो नहीं होगा. Right. So Shlok, I, you've been very calm. So just let, let me start with you. So there is India, there is Bharat. So you, you, you're talking about how do you reach the tier three, tier four cities? Do you use different platforms? Is there a strategy that you have saying Instagram is for certain, certain kind of audience, whereas other platforms is for the other kind of audience? Or how do you create the content? How do you disseminate the content in different platforms? I think India is a very interesting market and it is a very powerful market मेरे हिसाब से क्योंकि um, जो अपॉर्चुनिटी है अभी जैसे मैं रिसेंटली आते time भी अभी एक article पढ़ रहा था कि India is right now the सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच की market in the world and even technology में हर चीज़ में because the scale इतना ज़्यादा है तो उसमें आई कैन कॉन्टेंट स्पेस में I can what I have felt I can share little bit of insight कि um, हर प्लेटफॉर्म का आई फील डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है एंड आई फील इंस्टाग्राम पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस है एंड uh, अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी अलग अलग फीचर पे अलग अलग ऑडियंसेस रहती हैं जैसे uh, जो जैसे नई ऑडियंस आ रही है लेट्स से काफ़ी uh, इंडिया में सास बहू जो देखते थे न्यूज़ देखते थे वो जब सोशल मीडिया अब आ रहे हैं तो सबसे first their step is YouTube shorts वो सबसे पहले वो कंज्यूम कर रहे हैं तो अगर आप मेजोरिटी यूट्यूब शॉर्ट्स वाला प्लेटफॉर्म देखो तो उस पर काफ़ी डिफरेंट ऑडियंस है तो आई थिंक वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फीचर पे अलग अलग चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं and I think it is very similar जैसे हम कभी कभार ऐसा लगता है कि हम ना एक्टिंग कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जैसे रोल प्ले कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे अलग बंदे बन गए यूट्यूब पे अलग स्टाइल में बना रहे हैं काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं यूट्यूब पे वो मतलब स्केच वेच टाइप बना रहे हैं हंसी मजाक करके फटी टी शर्ट में बट इंस्टाग्राम पे वो कोट पैंट पहन के एकदम प्रोफेशनल हो जाते हैं तो I believe it is like talking to different people अगर आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं तो आई थिंक आप uh, बहुत प्यार से खिलौनों के साथ उसको बहुत प्रोएक्टिवली uh, बात करेंगे बट अगर एक बुज़ुर्ग से बात कर रहे हैं तो आपका स्टाइल काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा आप काफ़ी स्लोली काफ़ी स्टडीली बात करेंगे I think it is very similar वो प्लेटफॉर्म के साथ भी और उन फीचर्स के साथ भी एंड आई थिंक जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो समझते हैं कि इंडिया और भारत का वो डिफरेंस समझते हैं वो समझते हैं कि इंडिया में जो कंटेंट है अगर उसको आपको स्केल करना है 20 30 मिलियन 40 मिलियन व्यूज़ पे तो यू कांट स्पीक एक सिंगल लैंग्वेज आपको अपनी लैंग्वेज ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है एक एक एग्जांपल अगर मैं एक दो एग्जांपल्स अगर मैं शेयर करूं आई थिंक एग्जांपल से काफ़ी हेल्प होती right. है Um, uh, मैंने सलमान खान जी का इंटरव्यू देखा था आई थिंक जब वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे he was speaking very fluid English मतलब उतनी अच्छी इंग्लिश मैंने आई थिंक किसी को बोलते नहीं देखा इंडिया में uh, मतलब बहुत कम एक्टर्स को बोलते देखा मैंने इंडिया में and now you see him he never speaks any मतलब कभी इंग्लिश में एक वर्ड भी नहीं बोलते एंड आई uh, और if you if I have under try to थोड़ा सा कंटेंट मैंने ऐसा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी even I talk to Bhuvan and I have watched a lot of his content हम जैसे अपने स्कूल में uh, हमारे जो टीचर्स होते थे हम उनको सर या मैम कह के बुलाते थे बट uh, भुवन की जो uh, सबसे ज़्यादा वॉच्ड सीरीज़ है ही कॉल्स उसमें अपने सर को master ji angry master ji वो सीरीज़ है and I think master ji वो इसलिए वर्ड है क्योंकि इंडिया में अ मेजोरिटी पार्ट मतलब दिल्ली मुंबई वाली ऑडियंस वेरी छोटी सी हमको लगता है कि हम right. दिल्ली मुंबई में बैठे हैं मेजर सिटीज़ में बैठे हैं but it is very small part of the audience majority is tier three tier tier two audience तो आई थिंक जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं जितने मैं बात करता हूँ they create for tier three tier four and they optimise it for tier one and tier two and जो कल्ट और थोड़े जेंजी आई थिंक काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं दे फील कि लाइक उनकी reality is this room only और मेरे साथ भी ऐसा सेम हुआ था जब मैं चेन्नई में था uh, आसपास जितने लोग थे सब इंग्लिश में बोलते थे तो right. मैं इंग्लिश में वीडियो बनाने लगा था बट वैन आई ट्रैवल्ड थोड़ा सा डेली वैली मुंबई घूमा मैं इधर उधर देखा मैंने चाहिए आई रियलाइज कि इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिटी है तो आई थिंक इंडिया को समझना इज अ बड़ा टास्क और इसीलिए बाहर के जितने ब्रांड्स होते हैं यूएस यूएस के ब्रांड्स जब इंडिया में आते हैं आधे से ज़्यादा फेल हो जाते हैं और इंडियन ब्रांड्स को भी सारी चीज़ों को स्टडी करने में बहुत टाइम लगता है बट आई थिंक वो कल्चर और वो केस में ही बहुत नेक्स्ट लेवल पावर है और वो एक चैलेंज है तो वो चैलेंज जो अच्छे से ले लेता है जो उसको फिगर आउट कर लेता है वो नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर भी लेता है तो that has been what I understand I hope that has So I think this we'll have time for one last question, right? And then I'd want each one of you, in no specific order, of course, to uh, react to this as to what do you think would be the future of this, say, two years from now, beyond this two. So you can start. Anybody can start, and we- we'll go in from there. Sir ऐसा अपना तो मेन काम स्टैंड अप कॉमेडी का है है ना ये तो सेकेंडरी है <laughs> तो अपन इतना स्ट्रेस लेते नहीं है <laughs> कि चला चला तो बढ़िया वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था है ना <laughs> जहाँ से आए हैं वहाँ से तो बहुत आगे आ गए हैं तो काफ़ी खुश है तो इतना स्ट्रेस मैं तो लेता नहीं हूँ ना रेलिवेंसी का उसका हमारा तो है कि टिकट शो चलते रहे वो होता रहे बाकी सब साइड में जो आ रहा है सब बोनस ही है ये सब तो वो वाला जो होता है ना जो एक्स्ट्रा हो तो बिटकॉइन ले लो वो वाला सारा पैसा ये तो तो <laughs> yeah, I think same for me. I think it, I think I'm in this thing since seven years now. Like I part of Filter Copy and then I moved to my own thing and like अगर यहाँ से यहाँ आ गए तो फिर वहाँ से यहाँ भी चले जाएंगे उतना सोचा नहीं but good part is that this is the integration ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के यूट्यूब बना के मैंने आई गॉट अ मूवी तो अभी मूवी आ रहा है मेरा इट्स call Govinda Naam Mera Vicky Kaushal and Bhumi and Kiara so whatever comes, I take it as an and whenever right. there's a new platform, we enjoy that platform, we learn that platform because उसमें भी ज़्यादा लोग आते हैं जैसे TikTok के बारे में लोग बोलते हैं कि TikTok TikTok करता है but it's a very big platform as as you as you said tier two tier three में TikTok बहुत बड़ा था तो you don't have to be ऐसा कि टिकटॉक कौन बनाता है सब लोग हम we did everything because that's how audience is and जैसे कि श्लोक सैड की हर एक ऑडियंस डिफरेंट होता है तो टिकटॉक पे कुछ और चलता होगा तो वो बनाते हैं और ऐसा नहीं था टिकटॉक पे कुछ गलत चल रहा था टिकटॉक right. पे अच्छे कंटेंट भी थे पर huge because in India no we like bingeing on cringe content और फिर उस पर जोक्स मारने करें क्या देखा होगा गंदा कॉन्टेंट बनाया सर पर अच्छी चीजें भी तो है यूट्यूब पे भी क्रिंज कॉन्टेंट है पर कोई देखता नहीं पर हर जगह भी होता है so we we diverse are audience and we diverse are things and we create content accordingly that's what he said which is true cringe content पे भी बहुत लोगों की दुकान चल रही है just saying <laughs> yeah so sure सभी हैं कि हम ऐसे एवोल्यूशन का हिस्सा हैं कि इन्फ्लुएंसिंग कोई स्कूल में नहीं पढ़ाई थी कोई कोर्स नहीं था हम लोगों ने अपने आप ही पायोनियर्स बन के बना डाला कुछ कुछ तो हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों से जाएगा इतिहास में आगे कोर्सेज वोर्सेज होंगे हम लोगों को शायद फैकल्टी के रूप में बुलाया भी जाएगा ये धंधा है हम लोगों के पास तो आगे दो साल में और बढ़ेगा ये सब और अपॉर्चुनिटीज़ और खुलती जाएंगे हम लोगों ने बड़ा बड़ा नीच ढूंढ लिया है लेकिन सबके लिए जगह है सबके लिए मौका है तो एवोल्यूशन का हिस्सा है इन्जॉय कर रहे हैं और take one brand at a time and make money ऐसा नहीं कि हम लोग को ब्रांड्स पसंद नहीं we love to work with brands बड़ा कल से पैसे नहीं आएंगे but thing is I tell you whatever in the capacity of the money we have right now उससे हम लोग इतना ही सोच पाते कि इतना ही बना सकते हैं और इतना ही है जैसे कि हम लोग घर पे बना सकते हैं but when we get a brand no we can think larger studio जा सकते हैं हम लोग अच्छा गुड लुकिंग वीडियो बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट तो हमारी होगी but we can think broader you know we can get ऐसा कि हम लोग को चाहिए प्लेन में कुछ वीडियो बनाना चाहिए तो we can get a plane we can hire a because we have money to get a plane all of us can collaborate for that private वाला वीडियो राइट सचल so last closing words from you in terms of how do you look at this for the next yeah, two years so, from uh, have you guys seen uh, watched the movie incredibles um, pixar there's this really interesting line that the villain says. The villain sort of wants everyone to be a superhero because when everyone's a superhero, no one is. The positive side of it is what's happening with the democratization of the platforms is everyone has the platform. I feel like not in the near future, but in the, in the distant future, the idea of the influencer will morph. And um, there will be so many influencers that there won't be an influencer anymore. What that will turn into is a creator model. Right. So ads will stop working and what, what works as ads today will become creator content tomorrow. And that's the stuff that, I, I, and this is again a very, very uh, subjective point of view. I see, I foresee that happening to brands tomorrow the, the uh, and, and I make this uh, analogy very often where I say what we are doing today in terms of marketing ads, that's um, an elevator pitch versus what creator economies and creator marketing and, and content marketing and influencer marketing, what that does is like a really good date because you're pulling the person in and you're inviting them for an experience. That's where everything will move to. That's my POV. I, awesome. I'll also add um, a little bit of my opinion. I feel ki um, kuch influencers um, would become brands. Ki kuch influencers would create their own products, uh, apni services build karenge and some have also done that. Humne bhi kara and ha it has been very, very successful because free distribution mil jata and it would create billion dollar brands in a matter of six months or something. Uh, because the top influencers can do that right now. And I have seen people do it. I've talked to people who have done it. Right. Um, and a lot of brands would become creators. They would come into the content space and they would figure out कि content कैसे बनाना है and they would become creators themselves. And um, I think इसके बीच में एक चीज़ और होगी कि um, आई थिंक जो कोलैबोरेशन है इन दोनों के बीच का ये जो पार्टनरशिप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है तो दैट इज़ वन थिंग जो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होगी Awesome. There's so much more to talk, but unfortunately we are uh, overrun already by about five minutes. So if anyone has any questions, they can send it and they directly to his power-packed yes. influences. Thank you so much. Thank you. I think we're done.